Salut! Astăzi este despre a consta, care în dicționar este ar fi alcătuita, se compune din. Am avut o ședință de coaching azi cu o doamnă foarte drăguță, care pur și simplu nu își dădea voie să viseze ceea ce de fapt își dorea să se întâmple. Și mi-am dat seama că așa cum un obiect uh, constă în mai multe părți, partea de sus, partea de mijloc și partea de jos a obiectului, uh, visul și îndeplinirea de fapt a visului tău sau a ceva, un obiectiv al tău constă în să-ți dai voie, să vezi acolo, în visul ăla, să vezi poate ce anotimp e, uh, să miroși, uh, poate ce oameni sunt în jurul tău atunci uh, când tu îți îndeplinești deja obiectivul. Măcar să-l visezi, că apoi lasă în voia ei natura că ți-l va îndeplini. Ceau!